嗷嗷嗷嗷嗷！哎呦我的妈！哎呦我的妈！ 根的时候，那那个时候我的胳膊肘已经没有力了。你知道我有胳膊肘啊，就是我们撞到麻根的时候，那那个时候我的胳膊肘已经没有力了。happening? <laughs> me a sweetie. <laughs> I'll help you. <laughs> Oh, my goodness. What are you doing?

예? 응? 응? 응?